Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf. Ich lebe hier in Düsseldorf, fühle mich auch gut. Düsseldorf ist cool, Düsseldorf macht Mut, Düsseldorf hat Schule. Den Stadtteil. Wir rocken den Stadtteil. Wir rocken den Stadtteil. Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf. Wir gehen noch zur Schule, auf mit unten Stimmen noch nicht hin. Sind wir Düsseldorf. Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf. wir gehen noch zur Schule, auch wenn unsere Stimmen noch nicht zählen. Sind wir Düsseldorfer. Warum hier will ich bleiben? Um einiges kann ich überhaupt nicht leiden. Düsseldorf hat Geld und die Kassen, die ich dennoch viele Arme kriegen weniger und Reiche immer mehr. Ich weiß, dass Gerechtigkeit nicht leicht ist, aber auch, dass die Chancen nicht leisten. sind. Jeder braucht eine Wohnung und die muss man noch gönnen. Und nicht nur für die, die sich das leisten können. ich denn noch sprechen? In unserer Schule ist kaputte Toiletten. Wir dürfen zwar nicht stehen, doch sind wir aktiv. Wir rocken den Stadtteil mit diesem Beat. Düster, düster, düster. Doch wir gehen noch zur Schule, auch wenn unsere Stimme noch nicht zählt. Sind wir düster, düster, düster, düster. Doch wir gehen noch zur Schule, auch wenn unsere Stimme noch nicht zählt. Baba. Wir rocken den Stadtteil. Wir rocken den Stadtteil. Wir rocken den Stadtteil. Wir rocken den Stadtteil mit diesem Lied. Wir rocken den Stadtteil. den Stadtteil in den Stadtteil. Wir rocken den Stadtteil. Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf. Wir gehen noch zur Schule, auch wenn unsere Stimmen noch nicht zählen. aus einer guten Stimme darf ich zählen. Sind wir Düsseldorfer, das ist unsere Kommune. Danke. Dankeschön. Nee, macht ruhig. Ich habe noch eine Frage an euch. Gleich, gleich gibt es das große Foto. War das die erste große Veranstaltung für dich hier?